<laughs> 俺はてめえ内藤てめえてめえに負けたんじゃねえてめえが持ってきたあの鋼鉄のマイクにやられただけだ韓国強烈だな我らが我の武器ながらおめえに負けたんじゃねえや内藤我がの武器に負けただけだよあいや内藤 分かったよこれでこれで分かったヘビー級へのヘビー級への戦い教えてくれてありがとうよ <laughs> 何か覚悟というか何か変わるチャンスだと変わらなきゃいけないんだっていうなんか気持ちはねちらっとは感じてきましたよ 会場のお客様も感じたんじゃないですかしらっとはねでもさただ単に体重を増やせばいいとかそういう問題じゃないんだよそういうのを俺は見たかったんじゃないんだよお客様もそうでしょそういう体調を見たいがために今日大田区総合大会に来たわけじゃないんだよなんかちょっと勘違いしてんのかなせっかくのチャンスなのにねこのままじゃニュージャパンカップ復帰明けの棚橋選手に負けて このまま存在感なくなって今まで通りの生活を歩むことになるんじゃないんですか彼はせっかくのチャンスなんだ何かもっと思い切ったことを彼にはしてほしかったっすねまあ最初にも言ったけど心意気は伝わってきたよダメージもありますよでもその程度じゃ今の俺には勝てないぜそして今の新日本プロレスには何のインパクトも残らないぜ ニュージャパンカップ開幕までまだ少し時間があるからね復帰明けの棚橋ですから相手はこんな相手にコロッと負けるようじゃもう太一も注目度一気に下がるんじゃないですかその辺大丈夫覚悟はできてるその辺俺は愛知県体育館で控室のモニターでしっかり見ときますよ まあそんなとこですかね俺のニュージャパンカップの相手は今頃どこで何してんだこと新日本プロレスに1回も来てない人間がニュージャパンカップエントリーできんのそんなレベルの低いトーナメントなのえさっき来てるあ本当にあごめんなさい俺知らなかったわ これだけ新日本プロレスモバイルサイトをチェックしている俺でも気づかないぐらいザック・セイバージュニア存在感なないんじゃないの大丈夫もうみんな知らないんじゃないのもう暇なら今から日本に来いよ何かリアクション起こしてみろよなんせ相手は今プロレス界で最も輝いてるそして最も美味しい内藤哲也相手だぜ何かインパクトを残してくれよじゃあ皆様 次は金曜日後楽園ホールですかまたお会いしましょうアスタビエルネスアディオス